tout est parti vraiment de là. La crise même euh, dans le siècle de Douenza est partie de l'attaque des Dogon contre le peuple Assari qui a fait une trentaine de morts en mai 2012. Et à la suite de ça, les peuples de Sari se sont réfugiés au Burkina, à Boni. Et ce qui a poussé le peuple de Douenza, du Haïré, de s'armer aussi pour faire face à l'insécurité et à d'éventuelles attaques euh, venant d'autres communautés. Mon informateur principal qui est Amadou, qui était mon logeur pendant mes recherches, j'avais fait de longues interviews avec lui hein, pour comprendre sa vie, sa biographie, son, son récit mais mi jam on min pilote illa jon ha ɗo min donki sa ronkile fu dañan no gaɗɗa sabu miɗen goodi anndaɓe kulat sabu minen min pinano e dow jam e dow jam tan min pini e e Leur lo localité, leur zone a été occupée par le mouvement MNLA à partir d'avril 2012. Et donc, ils se sont trouvés sous les règnes, sous la gouvernance des rebelles Touareg. Et c'est ce qui les a poussés à chercher à s'armer pour pouvoir se défendre d'un côté euh, contre euh, les attaques des Touareg, contre les vols de bétail, et de l'autre côté aussi contre euh, d'éventuelles attaques venant de leurs voisins Dogon. on ne peut pas utiliser une ethnie contre, contre d'autres. Parce que si ils ont armé les Touaregs et les Arabes, c'est aller tuer les, les, les, les, les et les, Peuls. Donc l'État n'a qu'à s'assister. L'État C'est ce que l'État doit faire, il n'a qu'à prendre tous les combattants, les cantonnés, tout ce qui peut aller à l'armée la, à, à, n'a qu'à aller à la Donc euh, aussi, ils ne voulaient pas le faire sur le dos du gouvernement. Ils ont envoyé des émissaires à Bamako, voir le ministère de la Défense pour l'informer et pour demander même son soutien euh, pour avoir une sorte de milice paix dans cette zone. ce qui n'a pas marché parce que c'était aussi après un coup d'État au niveau du Mali, il y avait un gouvernement de transition et le gouvernement n'avait pas le contrôle de cette zone-là, avait peur aussi d'accepter qu'un groupe Sarm ou qui Sarm et après peut-être utiliser ces armes-là contre lui-même. et finalement ils ont était obligé d'aller voir du côté des djihadistes, donc le Moujao, pour avoir un pacte avec les, les, les Moujao. Ce pacte, c'était on accepte d'acheter des armes et on identifie des braves valides, de jeunes, pour vous les envoyer, pour qu'ils vous les formez. Après, ils reviennent pour faire de l'autoprotection, euh, donc protéger les populations, la communauté et aussi leurs biens. Donc ça, c'était le deal. ceux qui pratiquent l'islam sunnite, l'islam euh, traditionnel ou l'islam soufi, ils ont été influencés par les prêches de ces leaders euh, euh, djihadistes, dont Amadou Koufa au centre du Mali, qui ne fait pas une semaine maintenant sans faire un enregistrement audio. Et ces enregistrements circulent dans le téléphone des gens, sur les cartes mémoire, et c'est très bien écouté. Et il fait des enregistrements mixtes en quelque sorte, parce que son prêche n'est pas basé seulement sur le religieux, sur les référents religieux, mais aussi il utilise souvent des référents sociaux, des référents politiques, parce qu'il fait le prêche sur la réalité des gens, sur par exemple les problèmes de gouvernance, sur les problèmes de partage des ressources naturelles, et il donne des exemples concrets en disant avec la gouvernance des djihadistes, vous avez pu, même si ça n'a pas duré, observer des changements. L'équité, l'égalité, la bonne gouvernance, le partage euh, équitable des ressources, etc par exemple mm. mm. mm. amadou je sais qu'il a été radicalisé parce qu'il a beaucoup écouté ses, prêches et finalement moi j'étais un peu perdu parce que quand entre 2015 et 2016 il me tenait vraiment un discours que je ne comprenais pas et il me il croyait vraiment au pouvoir de ces djihadistes parce qu'ils me disaient que c'était fini. L'État malien ne pouvait plus recouvrer cette zone. Et d'ailleurs, son fils qui avait rejoint le mouvement en 2012 et qui était en Algérie, après a rejoint euh, le mouvement djihadiste et s'est trouvé en, première ligne de combat. Et ils ont eu à faire beaucoup de combats euh, contre euh, l'armée malienne. Ils ont attaqué les positions de l'armée malienne. Et la dernière fois eh, qu'il était dans une opération d'attaque contre l'armée malienne, c'était il y a 3 à 4 mois. Et à la suite de ça, il a été arrêté euh, par Barkhane et il se trouve actuellement en prison. Eh, e e on rêve beaucoup parce que dans les prêches on promet le paradis on promet les changements alors que c'est des gens qui ont vécu leur situation euh, de contrainte pendant des années. Durant, ils n'ont pas vu de changement et malgré que la situation politique change, malgré que l'État change, et ils, sont, ils ont toujours les mêmes modes de gouvernance, ils ont toujours les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui les gouvernent. Donc, ils aspirent aussi au changement. Et je pense que c'est ce qui les a même poussés à rejoindre ces mouvements, à tenter avec ces mouvements quelque chose pour peut-être avoir euh, un autre type de gouvernance, un autre type euh, d'économie. Donc, parce que tout être humain, à mon avis, aspire euh, au progrès, au changement. Et moi, je mets l'air radicalisation un peu sous cet angle-là. donc l'objectif principal qui les a motivés à créer cette association, c'est d'abord ils ont passer par une procédure en cherchant tout le monde, à découvrir chacun d'entre eux, à mobiliser tout le monde pour se retrouve autour des valeurs. Parce que le peuple avait rejoint le, mouvement djihadiste à l'époque euh, pour, se protéger. Donc cette association a été initiée par les leaders Peul, surtout les pasteurs nomades. Donc c'est vraiment une initiative qui est venue du bas et qui était en quelque sorte une sorte de des, des remparts, des voix pour expliquer à la communauté internationale, au gouvernement, euh, que les peuples qui ont pris les armes, ce ne sont pas euh, des djihadistes, mais c'est des gens qui ont été contraints à prendre des armes et que c'est des gens qui sont prêts à collaborer pour euh, faire la paix. Tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, les problèmes de puits, les problèmes entre vous et les Dogons, c'est des problèmes, c'est dans en parlant le, langage de la vérité, en s'assoyant et en, dialoguant, qu'on peut trouver des problèmes, qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes. On ne peut pas trouver des, des, des, des solutions à ces problèmes par la voie des armes. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites là-bas et il y a eu un comité qui a été mis en place qui devrait faire le suivi pour la mise en œuvre des, propositions, ou des actions qui étaient envisagées. Donc, mais après, ils ont été vraiment confrontés à beaucoup d'autres problèmes parce qu'il y a eu des opérations militaires qui ont même arrêté les leaders, le président de l'association qui est le chef du village de Boulkesi et tous les autres leaders en disant qu'ils sont derrière. Il y avait eu des attaques contre l'armée malienne qui sont derrière euh, ces attaques et qu'on les a assimilés à des djihadistes. On les a qualifiés de djihadistes. Donc certains un moment, j'étais aussi révolté parce que je voyais que ce qui se passait, ce n'était pas vraiment euh, juste. Donc, parce que je suis aussi Peul. Et c'est ça toute la problématique euh, des chercheurs en sciences sociales, parce que le fait d'être chercheur, normalement, on doit être objectif, on ne doit pas prendre position, mais on est aussi des humains. Donc quand on est des humains, des fois, quand on voit une certaine injustice, on est aussi obligé de prendre position. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai vu ce changement-là chez lui et aussi euh, ce changement radical surtout, le fait que bon, euh, quelqu'un qui était euh, très pacifique, qui était stable, qui avait des idées pacifiques, qui, est devenu radical, qui a pris une position très radicale et qui est devenu djihadiste et qui après maintenant est en train de peut-être sortir. Mais ce que je n'ai pas développé euh, précédemment, c'est aussi les rapports. Moi, je pense que leurs rapports avec les autres communautés, parce que et ne mettent pas aujourd'hui leur radicalisation sous le joug euh, idéologique ou islamiste, mais beaucoup plus leurs rapports avec les Dogons, leurs rapports avec les, les, élites locales, les VHB, les chefs traditionnels. Et par exemple, la dernière fois quand je l'ai eu au téléphone, il me dit aujourd'hui, les passeurs nomades, ils sont très craints. Les gens ont peur euh, d'eux, les gens les respectent. Et ils n'osent pas les regarder comme ça, les fixer le regard. Et ça, il est fier de ça. Parce qu'il pense que c'est à travers leur euh, intégration dans le mouvement djihadiste, c'est à travers le fait qu'ils ont pris les armes, qu'ils ont eu cette notoriété dans leur société. Et c'est une fierté pour lui. Et il pense qu'il il a réussi. Et donc ça, moi, je pense aussi que c'est important de, de le comprendre.